याराना का गाना किशोर कुमार की आवाज का गाया हुआ अमिताभ जी पे पिक्चराइज क्या हुआ छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा सुनते हैं हमारे प्रियांश को Hmm. छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा क्या इशारा बतला ये मौसम लग प्यारा जब सारा क्यों मेरे मन को या बोले या इशारा बतला मौसम लगे प्यारा सत सारा क्यों मेरे मन को या बोले या इशारा रहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं ये तेरे बोलो पे लिखता चला जाऊं लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छू गई मेरे मन को दिया तूने इशारा बदला के मौसम जग प्यारा से तू सारा छू गई मेरे मन को तूने इशारा आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं पर प्यार से मैं पर खुशियाँ जहाँ पर की तुझको नजर कर दूँ तुझको नजर कर तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा क्यों कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला के मौसम लग प्यारा चक सारा Pere Bandhu, Pia Dhuni, Gai Shara,